Manao ny atao nareo. Eto tsika miaraka manamarika ny nahazoantsika fahaleovantena dia hanomboka hiantso ho vahiny malagasy misimisy amin'izay isika ary androany efa iny mety voatery hampoizin'ny rehetra no hiaraka amintsika androany avy. Za manokana oa zany dia isan'ny mankafy an'ity vahintsika androany ity satria tsy vitan'ny hoe mampiroborobo ny teny malagasy izy fa mampiroborobo na mizara ihany koa sotoavina izay tsapako hoe zavatra mendrika zaraina ary ho fantatry ny besinimaro aty Madagasikara. Hiasina no ahafantaran'ny besinimaro azy an, dia iray amin'ireo Amerikana namorona ny vazaha miteny gasy izy. Raha ohatra izany nareo mitovy aminay hoe mianatra tenim-pirenena hafa ankoatra ny tenim-pirenenareo an, dia jereo hatramin'ny farany ity horonantsary ity satria mety ny torohevitra nanampy anay no ho hanampy anareo ihany koa. Raha ohatra izany ka mahaliana anao manokana ny hiara-hianatra teny anglisy aminay isan-kerinandro an, ato anatin'ity fandaharana ity, na ihany koa mety hoe te hizara izay zavatra hainao ianao aminay an, dia aza misalasala mihitsy manaraka ny pejin'ny Voice for Change na tonga dia manaraka sy mitia avy hatrany ny chaîne YouTube-ko. Fanontaniana isan'ny be mpanontany indrindra azo onaina amin'ny hafatra miafina na ihany koa hoe fanontaniana azonay mivantana no ezahana variana tanatin'ity horonantsaran-drano ity ary dia tena irinay hoe hanampy anareo ilay izy. Misy karazana fanontaniana vitsivitsy hovalianay mianadahy ato anatin'ity horonantsary ity. Amin'ny voalohondohany dia fanontaniana mety mahakasika ny resaka. Fianarana tenim-pirenena no anontaniana zavatra mety tsy ampoizina ny ao anatiny ao. Ary any amin'ny faraparany dia i Tsanta be vava no antandro fanontaniana an'i Emenada, hoy hitanareo eo. Mba hampiavaka kely ny fandaharantsika androany dia ny valin-teniko ao anatin'izany rehetra rehetra izany dia amin'ny teny anglisy daholo. Ary ny an'i Hasina kosa dia ho amin'ny teny malagasy ranoray. Hey! Miarahaba antsika rehetra, salama Gaël. If you were to share just one tip that really helped you become fluent in Malagasy tutorials today, what would you say? Ny tena nanampy be anah indrindra tamin'ny nianatra teny malagasy aho dia ilay miheno. Miheno tsara mihitsy izany ilay tenenin'ny olona izay mahalala tsara an'ilay teny amin'ny situation-ko izany malagasy an, ny heno tsara aloha izany an dia tonga dia mangalatahaka. zay zany ne tena zava-dehibe indrindra amin'ny fomba fizeriko anazy ary ny anygay alinna well to be honest with you i did a bunch of stuff you know but long story short i think i'm just going to put a link down below and i'm going to have you watch one of the videos i made a while back where i shared 11 tips that helped me improve my english skills and you're more than welcome to choose one tip from there sounds good inna noteny anakraya ah, zay sartr ninta tamina Ah, nanonaze amn tena anglis that reminds me of how much i struggled pronouncing any words that had too many rs in it like too many r sounds i mean murderer ah too many rs in it even now i still like struggle doing it murderer or um i wanna order food i had to Le teny anakiroa moa zany ty fa misotro rano misotro rano teny an'ireo anakiroa ireo zany no sarotra kely satria le R zany no tena sarotra. How long did it take you to be fluent in Malagasy? Ny fahaizana miteny malagasy ranoray izany an, mety teo teo amin'ny tapa-taona teo izany hipetrahako tany Madagasikara, fa raha tena hoe zato isany zato, angambany herintaona sy tapany izany vao tena hoe le zato isany zato zany le mitena malagasy ar enaw mety afrina vo tena afaka nteny anglase tsara i don't knowum this is a tough one you know like i haven't counted maybe roughly three years or four or two and a half i really don't know i think it's because i was onenogh but i think if i really took it seriously from the very first start it would have probably taken me less than two years so probably in total a year or a year and a half Fotoana fohy indrindra izany satria ny hamaliako an'azy sakamisany izay fanontaniana izay dia hoe tsy possible izany an, hianatra teny anglisy na hianatra teny niniana izany an amin'ny fotoana fohy fa mitaky fotoana be ilay izy an, mitaky vazotoana be ilay izy an, ary tena mila mavitrika be izany ilay olona anankiray raha tena hoe hianatra teny anankiray fa tsy vita malaky. Ary ny anao, ny anao inona? I would wave the magic wand and make sure that people stop fearing making mistakes i don't care making mistakes at all like in french in english in whatever language i'm learning i just make mistakes all the time plus come on it's not as if it was the end of the world like is crew up and then you learn from your mistakes and then youl end up fluent in the language right can you think of one thing you love about madagascar you know something youbelie Nianara zavatra anankiray angambany aho le fahaizana mifaly amin'ny zavatra kely ananana, zay zany le tena hitako hoe tsara be à Madagascar satria misy fotoana matetika zany ny amerikana efa manana be de mbola mila hafa koa Dia izay izany no hitako hoe tokony ezahana ovaina izay zavatra izay mba mifaly amin'izay zavatra ananany. Ary ny an'i Gaël inona? Hamana, forget about all the crazy things that are happening in US right now but um I'd say um for me it would be the American dream. The reason why I love it is that it's just so wonderful and powerful to believe that whoever you are you can dream and make your dream come true, you know. so yeah that just makes me want to reach out to my malagesi tears and malagesi friends and tell them whatever dream you have just go for it and you can make it happen you know all right awesome so our first question today um, goes to both of you guys asna did you date a malagasi woman and gael did you date an american guy i guess it's very common for people to think that in order for you to be fluent in a language you somehow have to date the guy or the girl from that country say for instance if you want to learn french like one of the best ways for you to learn french He's just a good friends and dear friend guy and was that part of your strategy? Aa tsy izany mihitsy. Tsy maintsy ekena fa rehefa hoe miarakaraka amin'ny olona malagasy ohatra dia mazava ho azy tsy maintsy mahay teny malagasy kokoa ianao fa tsy tsy tafiditra strategie-ko mihitsy io izany. nope that was not a part of my strategy but now let me tell me about it that could have been such a great idea just getting i dont know about you guys but i heard from so many people that talking to yourself i such a great way to learn a new language did yo guys do that ye ary tena sosikevitra mako anyolla rehetra mihitsy io zany hoe mitendrehery ary za tsy nafantatra he hain'ny olon-kafa koa izay zavatra izay fa tena ataoko matetika mihitsy io hatramin'izao, isan'andro mihitsy za manao an'io na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny anglisy, ny olona ao an-trano indray no miteny anah fa iza no resahanao ary? ohatrany lasa adala ozy ianao, nefa ny tena mandaitra be ilay izy amin'ny finarana teny. Yep! like be guest yeah i talk to myself all the time and uh, um, there is one video where i share reasons why i do it and i'm gonna put the link down below in case you don't know what to talk about when you're talking to yourself check out my video because i'm talking about the range of topics i cover when i do talk to myself Also the benefits, trust me it's so fun to do. Nareo minada reo ve efa mba niainana an'izany hoe tsy mahazo resaka mihitsy miresaka amin'ilay olona? Ie, nenah tena nahazo anah matetika indrindra zany an, le mametraka fanontaniana le olona de tsy azoko de mody manaiky fotsiny hoe hay an, nefa le fanontaniana tsy tsy mila valiny hoe ie wanted to cry like a baby. See what I mean? So awkward, right? Mamerina fisorona ny hasina nanaiky hivahiny tamin'ny fandaharantsika androany a! Misaotra anao nandray anah tamin'ity fandaharana kely ity. Mino hoa fa nahazo fampahatsiahivana nareo tao anatin'ity fizarana ity hoe. Na iza na iza dia afaka miteny tenim-pirenena hafa ankoatra ny tenim-pireneny raha tena mikofoka mafy miezaka manatanteraka an'izay tanjony izay. Have a good one. Peace. Ampitiavana be de aza adino ny manaraka ny vazaha miteny gasy an, ny pejy voice for change sy ny chaine youtube ako raha ohatra ka mbola te hahazo karazana horonan-tsary ohatr'izao nareo. Fa ampy anaro ray. Milay ianareo.